Myös muistoja ja tarinoita riittää. Ja sydämi menistä jälki jää. selkää. Lie monet myrskyt edessään. On aika jättää pesä, vaikka pelkään. Nyt rohkea